Так, как там делают все люди, которые пытаются хайпануть на банах? Типа на сервере, да? Ах да, типа, на-на-на-на-на, типа, я сейчас такой поиграю на сервере, такой, э, почему бы на нем и не поиграть, захожу на сервер, и я в бане, да. <laughs> Как-то так, да. Ладно, ребят, всем привет, с вами Лев, и как видите, у меня написано то, что забанил античит на 28 дней, 16 часов, это просто жесть. Это уже второй бан, только первый бан, там где-то на 13 дней, что ли, был, я, если честно, не помню. Может, на 11, по-моему, где-то так, да. Э, это было уже давно, может, месяца 4-5 назад, я не знаю, да. Э, блин, но меня, короче, забанили за читы. Э, мне кажется, почему-то то, что третий бан будет уже навсегда, да. Э, меня как бы забанил античит, вот как-то так. И, в принципе, я хотел записать мини-режим от э, Experimental Egg Wars как раз, да. Ну, или какой-нибудь Lucky Wars, не знаю, ну, что мне записать, да. Э, да и просто поиграть хотел. Подожди, а почему сейчас у меня не появляется? Подождите, это дичь. Ну, короче, Э, меня забанили, это как-то, блин, перезавесило уже, потому что первый раз я реально расстроился, а сейчас как-то уже даже весело стало, да. Э, меня вот забанили, да, э, вот как-то так, да. Я играл просто на Skywars, и, ну, потом я вышел с сервера, и сегодня захожу и увидел бан. То есть меня не забанили в тот момент, когда я играл. Это уже второй раз, то есть меня никогда не банили тогда, когда я играл, то есть во время игры, да. Не знаю, может быть, может быть это специально сделал, сделано, <laughs> чтобы ты офигел, да? Ну ладно. Э, вот как-то так, ребят. Эм, э, я играл на версии 1.8 Skywars, сервер для 1.12.2, только тут можно заходить на 1.8 и играть на некоторых мини-режимах. Да, я играл Skywars на 1.8 там можно PvP то есть ты переходишь на версию 1.12, и там PvP как на 1.12. Э, если на 1.8, там PvP как 1.8. Я не знаю, как это работает на Кубкрафте, но это как-то странно, если честно, да. Э, ну, не знаю, как это реально работает. Э, я, блин, ну, я думаю, вы понимаете, что я нифига не читер никакой, да. Э, можно даже, блин, мои стримы посмотреть, да, вот сейчас на экране появится. Э, блин, ну это как-то так вот получилось, да. Поэтому 30 дней не будет, короче, роликов на Кубкрафте, да. Точнее, 28 дней, 16 часов. Да, все, ребят, всем спасибо. Пока-пока, ребят.